tem áudios, tem vídeos, um, tem fotos, um, tem todos os tipos das materiais. Tem áudios, tem vídeos, um, tem fotos. Você ainda agora lembrou aí dessa, dessa coisinha que saiu aí do, do spoofing e tal, do, do barusco? Eu fiquei pensando se assim, finalmente, né, então os muitos áureos e vídeos que o Glenn Greenwald prometeu e não entregou. Ainda não foi dessa vez, né? Porque com áureos e vídeos acaba aquele argumento, olha aí a plausible deniability, acaba aquele argumento e fala, não reconheço as mensagens, que elas podem ter sido adulteradas pelo hacker e tal. Com áudio fica mais difícil. Aí nem chamando aquele perito Molina para dizer, foi editado, ai fica difícil, né? Um áudio que saiu do Dallagnol já foi aquela que zumba, né? Áudio é terrível. Áudio, a gente vê aquele do Lula com a Dilma, esquisitíssimo, né? Esquisitíssimo. A comoção que teve. Áudio é drama, amigo. Então, não pode sair muitos áureos e vídeos. E lembrando, né, não, um vídeo? Puta, ia... acabou, né? <laughs> é, pois é. Por isso que não sai, gente. É por isso que não claro. sai. Pois é. Claro. Então, para preservar aquele argumento. Bom, eu acho, eu acho que isso é influência do trabalho que a gente faz aqui. Afinal, uma pessoa que me segue no Twitter, eu acho que acompanha suas publicações também, que é alguém aí é, intelectual, é da, salvo engano, da Universidade Federal do Maranhão, e alguém que tem acesso aos ouvidos do governador Flávio Dino. Né, do, eu acho que ele ainda é, é acho que é dirigente do PCdoB, esse sujeito aqui, embora o Flávio Dino tenha saído, mas parece alguém aí da cópia e cozinha do Flávio Dino, chamado Fábio Palácio. Ele publicou no Twitter, que dia aqui o o print? Ah, não está a data, mas eu, eu, eu, tinha pegado a data aqui, mas enfim. Eu achei até interessante, né, esse pessoal aí, né, enfim é, que, em alguma medida, não ele próprio, mas enfim, parece que o Flávio Dino coloca todas as fichas, o negócio da ampla aliança 2022 e tal, Lula já está já tá eleito e tal, blá, blá, Tá aqui, ó. Ele publicou por esses dias aí no Twitter, eu fiz o print e compartilhei, inclusive mandei para o Requião, que retuitou o print que eu fiz mostrando a opinião dele sobre pesquisa, até né? porque ele aprendeu na carne. <laughs> Né? o que é que vale pesquisa na atual quadra positiva e operante. Mas aqui, é ó. Fábio Palácio publicou o seguinte, ó, capa da Folha do dia 20... Gente, não foi um, <laughs> um ano antes, não. 29 de setembro de 2018. Horas, horas do primeiro turno. Quer dizer, ele botou oito. Ah, é porque, porque o, o, o primeiro domingo de outubro foi excepcionalmente tarde no mês, em 2018. Então, foi oito dias. É, uma semana né, antes, grosso modo, do primeiro turno. Ele botou aqui, oito dias depois dessa pesquisa, o atual presidente, Jair Bolsonaro, por muito pouco, não liquidaria a fatura no primeiro turno. E qual que é a, a, a, a fotinho que deram uma semana antes disso? Folha de São Paulo. Haddad vai a 22%. Bolsonaro perde de todos no segundo turno. Está aqui, se tiver dinâmica, né? Ah, não, o importante não é a foto do momento, é a dinâmica. O Haddad no crescimento exponencial, o Bolsonaro é, estabilizado, mas com viés de queda, os outros aqui também, um subindo aqui embaixo e tal, não sei o quê. Ele é falou, bom, pesquisa por pesquisa, essa aqui, alguns dias antes, dava que todos ganhavam do Bolsonaro no segundo turno. Na verdade, a gente viu qual é. E aí eu comentei o seguinte em cima disso e peço um comentário final seu sobre isso. pois é, pesquisa de um ano, essa aqui era uma semana hein, antes, pesquisa de um ano antes, então cravava o quê? Uma pesquisa em outubro de 2017. Pessoa, <laughs> sabe o que gravava, Biro? Que o Bolsonaro tinha um dígito e tinha teto baixo, do qual ele não passava e tal, não sei o quê. Mas vamos lá. Pesquisa de um ano antes, então, cravava o quê? Quando que vão começar a dizer que Sérgio Moro tem teto baixo, não segura um debate, é o adversário ideal? Sua familiar isso? Não era o mesmo que eles diziam do Bolsonaro em 2018? Ha! Não vão começar, eles já começaram, né? Recomeçaram. Ah. Sem problema. Dessa vez, a Kryptonita... É, é isso que é a diferença, Biro. A Kryptonita vai ser a voz fina do Marreco. Porque da Kryptonita real, do Moro, do Barroso, Banestado, ninguém quer e ou pode falar. Piero Larne, para concluir. Eu acho que é exatamente isso. Não tem mais nada para acrescentar. Fecha com isso mesmo, porque é o que a gente dizia naquela época e vamos continuar dizendo hoje. 28 Exatamente. de outubro, é daqui seis dias, começa um ano da eleição de 2022. Aí a gente vai ver as peças se reposicionando. E essas pesquisas aí vão começar a apontar pequenas brechas. É nelas que a gente vai ter que focar, se quiser ter uma análise séria. Não vai ser nelas próprias ali. É isso. Correlações, minha gente. Esquece a coisa individual aí. Vê o que, que relaciona aqui. Muito bem dito. Com isso a gente conclui a nossa transmissão de hoje. Queria agradecer a você, Piero, agradecer ao Vior, queria agradecer a vocês pela sua nota, reforçando o pedido. Por favor, ajude mais do que você ajudou normalmente no compartilhamento, porque eu estou coincidentemente banido no dia que a gente faz a transmissão agora, né, tentando manter esse ritmo de em 15 em 15 dias é, salva e alguma emergência e tal, mas até o fim do ano a gente vai quinzenal, mas vocês veem, por coincidência, hoje me baniram do Facebook. Então peço empenho redobrado, volta daqui a pouquinho, deixa seu comentário, responde ao comentário de outra pessoa, curte, coloca nas suas redes, manda pelo zap, enquanto a gente é tolerado no zap, Twitter, etc e tal. É o bom guerreiro, é Rochossi, prestes a encontrar uma estrela d'alva para nos guiar. É soldado alerta, o São Jorge, prestes a enfrentar o dragão do mal. Não vai nos matar.